Hello everyone uh, ስሜ አብርሃም ይባላል። በኤኬቲዩብ እንግሊዝኛ ቋንቋን በአማርኛ እያስተማርኩ ያለሁት እኔ ነኝ። እንግዲህ uh, ይህንን ክላስ ሪኩዌስት uh, ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ ከጠየቃችሁ በጣም በርካታ ልጆች ከጠየቃችሁ እንደቆያችሁ አስታውሳለሁ። ነገር ግን class ኦቹን በፕሮግራም arrange አድርገን እንመለከታቸዋለን ባልኩት መሰረት ይኸው የእንግሊዝኛ ቋንቋን ከመጀመሪያው ለመመልከት ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ይህንን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥናት ስታጠኑ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ። ከሚያስፈልጉ ነገሮች መካከል አንደኛ አንደኛ እስክርቢቶ ወይም ደግሞ እርሳስ ያስፈልጋችኋል። Okay pen፣ እስክርቢቶ ወይም ደግሞ እርሳስ ያስፈልጋችኋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኤክሰርሳይስ ቡክ ወይም ደግሞ ወረቀት okay paper ያስፈልጋችኋል። Paper ማለት ወረቀት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይስ ቡክ ምክንያቱም የምንማራቸውን ትምህርቶች የምናጠናቸውን ጥናቶች እያስታወሳችሁ እንድትሄዱ ማለት ነው። እያስታወሳችሁ Okay መሄድ ከቻላችሁ አብረን መራመድ እንችላለን ማለት ነው። ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ጊዜ ቢፈጅም ቅሉ ግን ዋናው የእንግሊዝኛ ቋንቋን በስፋት ለማወቅ የሚቻልበት ደረጃ ላይ ግን መድረስ የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ መጻፍ አለባችሁ። ተስፋ ሳትቆርጡ እያንዳንዱን lesson ላይ ይህንን lesson ጻፉ የሚል ነገር ስንናገር መጻፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም writing ወይም ደግሞ ጽሁፍ የጽሁፍ ችሎታ የሚያድገው የሚሻሻለው በአንድና በአንድ መንገድ ብቻ ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? በመጻፍ ነው። ደግሞ ደጋግሞ በመጻፍ ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታም ደግሞ የሚያድገው class ኦቹ እነዚህ ቀላል class ኦች ናቸው፣ ስለዚህ እነዚህን class ኦች አውቃቸዋለሁ ብሎ ወደ ጎን ሳታደርጉ ክላሶቹን በሙሉ በመውሰድ የእንግሊዝኛ ቋንቋን ችሎታ ቀስ እያሉ ማሳደግና ማስፋት ይቻላል። ግን በጊዜ ሂደት በእርግጠኝነት የእንግሊዝኛ ቋንቋን ምስጢር መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ እንዳልኩት ከስር የእንግሊዝኛ ቋንቋን መጀመር ነው የመጀመሪያው ዓላማ። የሁለተኛው ዓላማ ደግሞ Capital letter እና small letter የሚባሉ የእንግሊዝኛ ቋንቋ alphabet ኦችን ወይም ደግሞ ፊደሎችን ማስለየት ነው። Capital letter የሚባለው የትኛው ነው፣ small letter የሚባለው የትኛው ነው የሚለውን እንለያለን። እሱን ከለየን በኋላ vowels የሚባሉት የትኞቹ ናቸው፣ consonant የሚባሉት የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እንለይና ወደፊት ደግሞ በሚኖሩት class ኦች በእያንዳንዱ የእንግሊዘኛ alphabet ወይም ደግሞ ፊደል የተለያዩ word ኦችን በጣም በብዛት በርካታ word ኦችን እስከነ ትርጉማቸው እናጠናለን። እነዛ word ኦችን ወይም ደግሞ ቃላትን እስከነ ትርጉማቸው ካጠናን የቃላት ክምችታችን ያድጋል። የቃላት ክምችታችን ካደገ ደግሞ በእርግጠኝነት ግለሰቦች ሲናገሩ ስለምን እንደሚናገሩ ይገባናል። እኛም ደግሞ መናገር የምንችልበት ደረጃ ላይ እንቀርባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ spoken English በጣም ቀላል ነው። የቃላት ክምችቶቹን በመጠቀም አእምሯችሁ ውስጥ ያሉትን ቃላቶች በመጠቀም ከዛ በኋላ እነሱን አገጣጥሞ አረፍተ ነገር መመስረት፣ ከዛ በኋላ መናገር፣ ከዛ በኋላ መለማመድ ነው። ይሄ ብቻ ነው step ኡ። ከዚህ የተለየ ምንም አይነት step የለውም። ስለዚህ ቆራጥ መሆን የግድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይህንን class ስጀምር ይህን ያህል መግቢያ ከሰጠሁ በየመሃሉ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችንም ለማቀበል እሞክራለሁ። በጣም በዝግታ እናጠናለን። በጣም በዝግታ እናጠናለን። ኤቭሪ ሳተርደይ ወይም ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች የሚሆነውን class post አድርግላችኋለሁ። እነሱን class ኦች በመከታተል መቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright so English alphabet ማለት የእንግሊዘኛ ፊደሎች okay። Alphabet ማለት ፊደል ማለት ነው። Okay ፊደል ፊ ፊደል ማለት ነው። ፊደል አለ ሀ ፊደል ነች። Okay ወይም ደግሞ ሆሄ የሚሉት እንደማለት ነው። ስለዚህ ደ ኢንግሊሽ ኢንግሊሽ ማለት እንግሊዘኛ ነው። ስለዚህ the English alphabet እንግሊዝኛ ውስጥ ስንት alphabet ኦች አሉ? ስንት alphabet ኦች አሉ? 26 alphabet ኦች አሉ። Okay so እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ 26 alphabet ኦች አሉ። እነዚህ 26 alphabet ኦች capital letter የሚባል አለ። ያ ምንድን ነው? የትልቁ የእንግሊዝኛ ፊደል የሚባለው ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር A B okay C D E እነዚህ በሙሉ የምትመለከቷቸው በቢጫ ቾክ የተጻፉት በሙሉ capital letter ኦች ናቸው። ስለዚህ ከ capital letter ኦች ጎን ደግሞ small letter ኦቹን በመጻፍ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንዳልኩት ለጠቅላላ እውቀት ያህል እንግሊዘኛ ምን ያህል alphabet ኦች ወይም ደግሞ ምን ያህል ፊደሎች አሉት ብያለው። እንግሊዘኛ 26 alphabet ኦች ወይም ደግሞ 26 ፊደሎች አሉት ወይም ደግሞ letter ኦች አሉት። okay letter ይላሉ አንዳንድ ሰው፣ alphabet ይላሉ። okay alphabets፣ okay letters ይላሉ። እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ በተለዋዋጭነት የሚጠቀሟቸው ናቸው፣ ግን refer የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚወክሉት እነዚህ የእንግሊዘኛ letter ኦችን okay ከ A እስከ Z ያሉትን ነው። እንግዲህ ሁሉም ቃላቶች የሚመሰረቱት ከ A እስከ Z ያሉትን የእንግሊዘኛ alphabet ኦች በማጣመር አጣምሮ በመውሰድ ይሆናል። okay? ከዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ብመሰርት ለምሳሌ ለምሳሌ ሲ ኤ ቲ ብል ካት ኦኬ ሲ ኤ ቲ ይህንን alphabet በመጠቀም ቲን መሰረትኩ። cat። okay? ድመት እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤ ኤል ኤል ብል ball። okay? እንደዛ እያደረግን ወደፊት የምንመሰርት ይሆናል። ዋናው የእንግሊዝኛ ቋንቋ capital letter አለው። እንደገና ደግሞ small letter አለው። ምን አለው? ካፒታል የሚባል አለው። capital letter okay C A P I T A L capital okay capital letter አለው። capital letter ማለት ምን ማለት ነው? ትልቁ የእንግሊዘኛ ፊደል ማለት ነው። capital letter እንዲሁም ደግሞ small letter አለ። small letter okay small letter የሚባለው ደግሞ ትንሹ የእንግሊዘኛ ፊደል ማለት ነው። ስንት ትንሽ የእንግሊዘኛ ፊደሎች አሉ? ስንት ትልቅ የእንግሊዘኛ ፊደሎች አሉ? በዝርዝር እንመልከታቸው እነዚህን okay እነዚህን በዝርዝር ለመመልከት እንሞክር። እሺ A ይቺ A የምትመለከቷት okay ጎጆ ቤት የምትመስለዋ ይቺ እዚ ጋር ከስር በነጭ chalk የማሰምርባት ይቺ A ትባላለች። okay capital ነች ወይም ደግሞ ትልቅ የእንግሊዘኛ ፊደል ነች። የመጀመሪያዋ ትልቋ የእንግሊዘኛ ፊደል ማናት? A ናት። እሺ ትንሿስ የእንግሊዝኛ ፊደል okay ይቺ አለች። okay ይቺም A ነች። okay እንዲሁም ደግሞ ይቺ አለች። okay እቺ አለች። okay ይሄ በነጭ ማሰምርባቸው so A A A ይችኛዋ ከግራ በኩል ያለችው በቢጫ የተሰመረባት እሷ ማነች? capital A ነች። ይችኛዋ ደግሞ small A ነች። ይችኛዋም small A ነች። okay በተለዋዋጭነት ይጠቀማሉ። አረፍተ ነገር ሲጀምር፣ ቃላት ሲጀምር በካፒታል ሊጀምር ይችላል። ስለዚህ በ small ደግሞ መሀል ላይ ያሉ letter ኦች በ small ሊጻፉ ይችላሉ። እሺ ወደ B እንምጣ። ይሄ B ከስር በነጭ የማሰምርበት እሱ capital B ነው። small B ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር በነጭ የምጽፈው የምትመለከቱት እሱ small letter B ነው። okay ወይም ደግሞ ትንሹ letter B ይሄ በነጭ አሁን ከስር ያሰመርኩበት ነው። አያችሁ ቅርጹ ይለያል። okay ቅርጹ ይለያል። C ጋ ግን ስንመጣ ቅርጹ አይለይም። C እንደዚህ የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ያላት ናት። okay ስለዚህ C ትንሿ C ደግሞ የቷ ነች? ትንሿ C ይች ነች የምጽፋት መጠኗ ብቻ ነው የምታንሰው። okay ስለዚህ capital C መጠኑ ይተልቃል፣ ስሞል ሲ መጠኑ ያንሳል ማለት ነው። ኦራይት አባውት ዲ ዲ እዚህ ጋር የማሰምርበት በነጭ chalk የማሰምርበት እሱ D ይባላል። okay capital D ነው። small D ደግሞ እዚህ ጋ small D ይሄ ነው ማለት ነው። okay እኔ ስጽፍ አብራችሁ ባዘጋጃችሁት ወረቀት ላይ እንዲሁም ደግሞ ባዘጋጃችሁት pen አማካኝነት እስክርቢቶ አማካኝነት አብራችሁኝ በመጻፍ የጽሁፍ ችሎታችሁንም ማሻሻል ትችላላችሁ። okay alright so እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት በቢጫ ከስር ያሰመርኩበት በቢጫ የተጻፈው እሱ capital E e ነው። small E e ደግሞ ተመልከቷት፣ ይቺ small E e ትባላለች ማለት ነው። alright ወደ F ስመጣ ይሄ የማሰምርበት ከስር እሱ capital F ይባላል። small F ደግሞ ተመልከቱ፣ ይቺ small F ትባላለች። እሺ ወደ G ስመጣ ደግሞ ይሄኛው ከስር የማሰምርበት capital G ይባላል። ይህኛው ደግሞ ከስርም ጽፋት small G ነች። አንዳንዴ እንደዚህም የሚጽፏሉ፣ ዘጠኝ ቁጥር አስመስለው የሚጽፏሉ። ዞሮ ዞሮ ግን G ን ነው የሚወክለው። okay alright so እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቷት ይቺ capital H ነች። small H ደግሞ ይችኛዋ ነች። ይቺ small H ለ የምትመስለዋ እሷ small H ትባላለች። ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት እዚህ ጋር በነጭ ቾክ የማሰምርበት እሱኛው capital I ነው። small I ደግሞ ይቺ ዝች ጋር እንዲች አደርግና ከላይ ነጥብ የማደርግባት እሷ ምንድነች? small I በመባል ትታወቃለች። ስለዚህ capital ና small ን ጎን ለጎን እየለየን እንሄዳለን። ይሄ የምትመለከቱት ከስር በቢጫ የማሰምርበት እሱ capital J ነው። small J ደግሞ ይሄ ከላይ ነጥብ የማደርግበት እሱ small J በመባል ይታወቃል። okay ይሄ ደግሞ ከስር የማሰምርበት ይሄኛው capital K ነው። small K መጠኑ ብቻ ነው የሚያንሰው። okay small K መጠኑ ያንሳል ማለት ነው። L ደግሞ የምትመለከቱት ይሄኛው capital L ነው። small L ደግሞ እንደዚህ ተደርጋ ትጻፋለች ማለት ነው። ከስር በነጭ የማሰምርበት ይሄ እነዚህ small L ኦች ናቸው። በነጭ ቾክም የጻፍኩበት small L ነው። ይህኛው የምትመለከቱት capital M ነው። ይህችኛዋ ደግሞ እዚች ጋ small M በመባል የምትታወቀዋ ይችኛዋን ጠ የምትመስለዋ እሷ small M ነች። ይቺ capital N ነች። በቢጫ ከስር በነጭ የማሰምርባት በቢጫ የተጻፈችው capital N ነች። small N ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይችኛዋ small N ነች። okay በ የምትመስለዋ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከዚች ጋር እንደዚህ ጫፍ ያወጡባታል። አንዳንዶች ደግሞ እንደዚች N ብቻ ይጽፋሉ። ዞሮ ዞሮ ግን small N እች ነች። alright so ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት capital O ነው። small O ደግሞ ይቺ ዝች ጋ ያለችዋ small O እሷ small letter O ትባላለች። እዚህ ጋር በነጭ ቾክ የማሰምርበት ይችኛዋ capital P ነች። small P የመጠን ልዩነት ብቻ ነው ያላቸው። okay small P ልክ እንደ O okay የመጠን ልዩነት ብቻ ነው ያላቸው። ወደ Q ስንመጣ ግን Q small Q ጻፉ ብትባሉ እንዲቻ አድርጋችሁ ከዚች ጋር መስመር okay ይችኛዋ በቢጫ ያለችው capital Q ነች። small Q ደግሞ ይቺ ነች። R ስትመጡ ደግሞ capital R ይኸው በነጭ የማሰምርበት small R ደግሞ ይቺ small R በመባል ትታወቃለች። okay እችኛዋ ደግሞ capital S ነች። small S እንደዚህ ይጽፋሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ የሚጽፉ አሉ። okay so እችኛዋ እችኛዋ small S ነች። እችኛዋ ደግሞ capital S ነች። T ን የወሰዳችሁ እንደሆነ ፐ የምትሆነዋ እሷን ፊደል capital T ነች። small T ን ጻፉ ብትባሉ okay አንዳንዴ እንደዚህ ይጽፋሉ ብዙ ሰዎች፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ የሚጽፏሉ። so እነዚህ small T በነጭ የተጻፉት ናቸው። capital U ይሄ ከስር በነጭ የማሰምርበት እሱ capital U ነው። small U ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷት መጠኗ አንሳ የምትጻፈው እሷ small U ነች። እቺ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷት capital V ነች። small V ደግሞ መጠኗ ታንሳለች። እችኛዋ small V ናት። okay ይሄኛው capital capital W ነው። small W ደግሞ ወይም ደግሞ small letter W እችኛዋ ነች ማለት ነው። okay so እዚ ጋ ይሄኛው X capital X ነው። መጠኗ ብቻ ነው የምታንሰው። ይችም X እንደዚህ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ በቢጫ ከስር ማሰምርበት በነጭ ማሰምርበት በቢጫ የተጻፈው እሱኛው capital Y ነው። small Y ደግሞ ጻፉ ስትባለው አንዳንዴ መጠኗን አሳንሰው እንደዚህ የሚጽፋሉ፣ አንዳንዴ እንደዚህ የሚጽፏሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ የሚጽፏሉ። ሶ ዞሮ ዞሮ Y ን ነው የሚወክሉት። okay Z ደግሞ ይችኛዋ ከስር በነጭ ማሰምርባት እሷ capital Z ነች። small Z ይች ነች። አውራይ ስለዚህ እዚህ ጋር ከደረሳችሁ ይህንን ያዘጋጃችሁት ወረቀትና እስክርቢቶ ላይ መጻፍ ይኖርባችኋል። okay ስትጽፉ አንዴ ብቻ አይደለም። የምትችሉ ከሆነ በደንብ ሙሉ ለሙሉ ሙሉ ለሙሉ ካፒታል ለብቻው small ለብቻው አስታውሳችሁ መጻፍ እስከምትችሉ ድረስ መለማመድ አለባችሁ ማለት ነው። okay አንድ ጊዜ ከስር በቀይ እያሰመርኩኝ አንድ ጊዜ ብቻ ከ A ጀምሬ እስከ Z አንድ ጊዜ እደግመዋለሁ። okay A ከኔ ጋር ማለት ትችላላችሁ። A B C D E F ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም N O P Q R S T U V W X Y Z ኦራይት ስለዚህ አሁን ካፒታል ሌተርና small letter ን ለይተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ስለ እና ስለ consonant ደግሞ እዚሁ ላይ እዚሁ እንግሊዘኛ alphabet ላይ ስለ vowels እና ስለ consonant የተወሰነ ነገር ተናግሬ vowel ኦቹ የትኞቹ ናቸው፣ consonant ኦቹ ደግሞ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ደግሞ አብረን እንለያለን ማለት ነው። እንግዲህ vowels የሚባሉት vowels okay፣ spelling ኡ vowels V O W E L S ነው። vowels ምን ማለት ነው? አናባቢ ማለት ነው። okay፣ አናባቢ አናባቢ አናባቢ okay የሚባሉ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ተነባቢ ፊደላት የሚባሉ አናባቢ ፊደላት፣ ተነባቢ ፊደላት የሚባሉ አሉ። consonant ደግሞ C O N S O N A N T consonant ደግሞ ማን ነው? ተነባቢ OK፣ ተነባቢ consonant ይባላል። ኦራይት ሶ አናባቢ የሚባሉ የእንግሊዘኛ ፊደላት OK ብዙ አይደሉም፣ ጥቂት ናቸው። እነሱ እነማን ናቸው? OK በቀይ ቾክ ላዩ ላይ እየደረብኩ አናባቢ ፊደላትን አሳያችኋለሁ። አናባቢ ፊደላት የውላችሁ በቀይ ስደርብበት ይሄ A አናባቢ ፊደል ይባላል። አንዱ A እሺ፣ A ከዛ E ተመልከቱ፣ ካፒታሉ ላይ ነው የምደርብበት፣ እዚህ ጋር በቀይ የምደርብበት A E A E OK I OK I ይሄኛውም ማን ነው? አናባቢ ነው። OK ወይም vowels የሚባለው ይሄን A E I O OK ተመልከቱ O ደረብኩበት እዚህ ጋር A E I O U OK A E I O U እነዚህ አናባቢ ፊደላት ይባላል። እዚህ ጋር ልጻፋቸው A E I I O A E I O U ኦኬ እነዚህ አናባቢ ፊደላት ይባላሉ። ከፍ እያላችሁ የተለያዩ መጽሐፍትን ስታነቡ ይችን Y ን ይጨምሯታል። Y ም እኮ አናባቢ ናት ይላሉ። OK A E I O U sometimes OK sometimes Y Y እኮ አናባቢ ነች ብሎ አንድ ሰው ቢከራከር አይደለችም አትበሉ። አንዳንዴ እንደ አናባቢ የምትገባበት ቦታ ስላለ ማለት ነው። So A E I O U በቀይ ላዩ ላይ የደረብኩበት እነሱ አናባቢ ናቸው። ሌሎቹ እንግዲህ ከቀዩ ውጭ በቢጫ የተጻፉት OK፣ በቢጫ የተጻፉት እነሱ ኦኬ ቢ ኦኬ ቢ C, okay, D, okay, F, okay, G, H, okay, J, all right, K, L, okay, M, okay, M, N, N, P P Q Q R okay S T V W X Z እነዚህ በቢጫ የጻፍኳቸው በሙሉ OK። አንዳንዴ ደግሞ Y OK Y አለች OK W X Y and Z እነዚህ consonant ይባላሉ። ስለዚህ Y አንዳንዴ vowel ትሆናለች፣ አንዳንዴ በመሀል ሆና ትጫወታለች። OK? So that is consonant። Alright ስለዚህ vowel ኦቹ ናቸው፣ consonant ኦቹ ናቸው ለይተናል። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ የማቆምበት time ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። ከ A እስከ Z ያሉትን ካፒታል ሌተርና small letter ወረቀት ላይ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ጻፉ። ደግማችሁ ደጋግማችሁ ጻፉ። vowel የሚባሉትን አሁንም ጻፉ። consonant የሚባሉትን አሁንም ጻፉ። ይሄ የዚህ ቪዲዮ exercise ነው። አብረን ሰርተነዋል። በሚቀጥለው class ደግሞ ያ ማለት እንደተናገርኩት ኤቭሪ ሳተርዴይ ሁል ጊዜ እሁድ እሁድ እንግሊዘኛ ቋንቋ ሁል ጊዜ ቅዳሜ ቅዳሜ እንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች OK በጣም ለጀማሪዎች በተደጋጋሚ ለጠየቃችሁኝ ልጆች የሚሆን class ነው፣ tutorial class ነው። እሱን class ውሰዱ። OK። ከቻልን በቀን ሁለት class ለማየት እንሞክራለን። ካልቻልን ግን አንድ class ለማየት እንሞክራለን። ተመልክተን ተመሳሳይ ወደሆነ line ውስጥ እንገባለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። class ኡን የሰጠኋችሁ የእናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ከስር comment ኡ ላይ ጻፉልኝ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ከስር comment ኡ ላይ ጻፉልኝ። የሚቀጥለው class ላይ አንስቼ ለማብራራት እሞክራለሁ የቃላት ምስረታ እንመለከታለን። በርካታ ቃላትን ከነ ትርጉማቸው የምናጠና ስለሆነ ከስር ከስሩ ማጥናት አትዘንጉ። class ካመለጣችሁ ቶሎ ብላችሁ መውሰዳችሁን አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ ሁል ጊዜ እንደምናገረው ከስር class ኦቹን like በማድረግ like ስታደርጉ ምንድን ነው የሚሆነው ወደ ሌላ circulate የማድረግ እድል ይገጥመዋል። like በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች share በማድረግ በተለያየ መንገድ ለሌሎች share በማድረግ ይህንን class እንድታደርሱ ይሁን እንድታሰራጩ እጠይቃችኋለሁ እናንተ ደግሞ በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ share ተደርጎ በተለያየ አጋጣሚ class ኡን ያገኛችሁ ኑ ወደ ኤኬቲዩብ እኛ ከዚህ class ኦችን ስለምንሰጥ መታችሁ መማር ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው class እስከምንገናኝ ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። በጣም እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ማለዳ፣ መልካም ምሽት። ቻው